Początek, e, początek mojego bycia tutaj w Polsce to było trzecia w nocy, pociąg e, z Kijowa do Poznania. E, w Poznaniu byłem w o trzeciej w nocy i przyjechałem do akademika. Wprowadziłem się do pokoju do dwóch innych osób z Polski. Kompletnie nie mówią po polsku, tylko po angielsku. Język polski od samego początku był największym wyzwaniem dla mnie. Więc miałam na, na uczelni miałam e, język polski, miałam zajęcie w języku polskim, no i plus jeszcze pomógł mi akademik. I chyba na pierwsze miejsce był powstał akademik, bo e, po studiach, e, po, po zajęciach to przychodziłem i starałem się rozmawiać w języku polskim z zespółlokatorami. Mówię po rosyjsko-ukraińsku, jestem bilingualem, mówię po angielsku, po polsku, po serbsku i trochę po, po niemiecku. E, co się tyczy e, języka, w którym myślę, no w tej chwili myślę po polsku. I naprawdę myślę po polsku. Migracja to jest wyzwanie oczywiście, że i e, każda osoba, która podejmuje tą decyzję, na przykład wyjechać z swojego kraju, wyjechać nawet do swojego miasta, no to spotyka, e, spotyka się z różnymi problemami i wyzwaniami. I tak naprawdę nie trzeba się bać tych wyzwań, i trzeba być otwartym na świat i starać się e, zrozumieć ten świat pod oczywiście, że własnym kątem. Pamiętam moment, e, w którym poczułem się, że tutaj czuję się w domu i to był chyba drugi rok życia mojego w Polsce. Musiałem pojechać do Belgii, do Brukseli na staż e, i byłem tam przez parę miesięcy. I zacząłem naprawdę tęsknić za Polską, bo e, w Brukseli miałem okazję, e, no, widziałem sklepy polskie. Czasami kupowałem jakieś rzeczy tam, z, e, takie produkty polskie. No już pod koniec tego stażu już zacząłem myśleć, że naprawdę chcę wrócić do, do Warszawy i naprawdę tęsknię za tym miejscem. Więc to był, to, to był moment, kiedy wracałem z Brukseli do Warszawy i myślałem, że wracam do domu rzeczy, które pomagają mi tutaj czuć się jak w domu, no to znajomi, kumple, oczywiście, że ludzie wokół, e, no i chyba komfortowa sytuacja tutaj dla mnie, bo dom e, to jest dla mnie tam, gdzie mogę się rozwijać, mogę realizować swoje jakieś pomysły i gdzie czuję się komfortowo tutaj nie czuję się obcym i chyba e, czułem się obcym tylko na pierwszym etapie, kiedy e, mm, jeszcze nie wiedziałam o tej kulturze tak dużo jak teraz wiem i nie mówię po polsku. To wtedy czułem się trochę obcy, a teraz e, tak naprawdę to jest, e, to jest e, mój drugi dom tutaj.